all'angolo di via Chiaia, si mettono pezzente. È posto tutto giorno e non accocchia niente. Pulito, dignitoso, non stende mai una mano. L'occhio inchiuvato in terra per una giornata sana. La gente non lo guarda e non lo fanno apposta. Hm, per fare lo mestiere, c'è la faccia tosta. Io ne conosco una, Peppina Fiorella, sa fa Santa Teresa, vicina a Parrucchiella si udena lire, usando le vastuorte, taglietta annanzi pira e arreta, te fai morta. Dai sordi contaresse, a sera va a cantina, te ne pura 600, tre camere e cucina. Invece chi le chiaia, misero e vergognoso, stanotte è morte fama, povero e dignitoso.